Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. No episódio anterior a gente acabou fazendo mais alguns testes do Whistler e aparentemente ele deixou de sentir aquela emoção que ele sentia quando a gente terminava os testes. Então vamos ver o que vai acontecer aí. É, ele tá movendo a instalação em que a gente está pra perto dele. Eu acho que vai ser assim que a gente vai acabar destruindo ele. Tomara. Vamos ver o que é isso aqui monitors. I was actually thinking earlier today, I, got, I wish I had fewer monitors that were working. So you're just helping me really by smashing them. Tá, tem um botão aqui. Solta um cubo. Ok. E jogo o cubo longe, então pera aí. Aqui? Eu vou tentar um pouco mais perto aqui pra ver se ele cai aqui em cima. Então, pera aí. Beleza. Agora aqui. sure you're solving these correctly. I mean, yes, you solved it, but I'm wondering if maybe there's a number of ways to solve them, and you're picking all the worst ways. Wait. No, no, that was the solution. Ah, what am I missing? A julgar por esse painel azul com letras brancas, acho que não tá indo nada bem. Você acha que ele tá ficando desesperado? Eu tenho quase certeza. burst Oh, on a related note, I am going to need you to solve these 10 times as fast. Anyway, uh, just give me a wave, would you, before you solve this one, alright? I don't want to spoil the ending for when I watch it later. ativando ali, deve abaixar isso aqui. Isso ativa naquele botão. E o segundo ali, ativa no segundo, nesse botão aqui. Então eu vou tentar... Acho que eu já sei. Agora eu vou voltar. Não, eu achei que quando eu caísse aqui eu ia voar lá em cima, mas não. Então, pera aí, eu vou pular aqui que tem mais coisa pra lá, agora que eu notei. acho que eu já sei. Eu tenho um cubo laranja ali. Aliás, tem um portal laranja ali. Vou criar um portal azul aqui. Vamos ver o que, que vai dar. Quase isso. tem que pegar aquele cubo ali primeiro. Ah, acho que assim vai dar melhor. laranja. agora é só a gente chegar aqui. Agora a gente substitui esse cubo por esse. Sobe com esse aqui. Aí primeiro a gente vai ativar esse aqui. Desse cubo aqui. Agora a gente vai desativar. Pronto. Agora eu vou tirar isso aqui. Ativar esse aqui. Que vai descer. Pronto, e agora é só desafio. Ah, why Because I think he's decided not to maintain any of the crucial functions required to keep this facility from exploding. A qualquer momento a instalação pode explodir, então aí gente tem que agir rápido. was, was self-destructing, already fixed. Programmed in one last tremor for all time's sake. Two, like one or two more tremors in there, just for fun. Warning, Core overheating. I let him keep his job. I'm not a monster. Ignore what he's saying, though. Just keep on testing. Caramba, esse teste aqui tá complicado, hein? Não dá pra abrir portal em lugar nenhum. A gente tem uma série de lasers ali. Ai. Nossa. Tá, beleza. Agora a gente precisa... Ok, eu acabei cometendo um erro. still nothing. Let's keep moving. Sorry about the lift. It's out of service because it's melted. No. Might as well, you know, give you the tour. Um, to your left, you'll see some lights of some kind. Don't know what they do, um, but very sightseeing. And to your right, something huge hurtling into a Oh God, run! That's not supposed to be there. Are you all right back there? Here, I'll turn the beam off. Wait, wait, wait, wait! Oh no, no, no! That's not helpful. That. Ah! I thought I would help. After seeing what he's done to my facility, after we take over again, is it alright if I kill him? É, se você não me matar, minha filha, você pode matar ele sem problema. Eu não ligo. Ele me ajudou e tudo, mas quando eu precisei dele, né? Ele me ferrou mais que você. You're alive! Great! Yeah, just uh, getting a, a test ready for You, obviously, who else would I be doing it for? No one. So, let's see here. Exit, exit, exit. There is no exit. Not a problem, I'll just, I'll make an exit for your test. There, bing, good, perfect, on you go. I'll be honest, after you told me to turn that beam off, I thought I had lost you when poking around for other test subjects. No luck there. Everyone's still dead. Oh, I did find something though. Reminds me, I've got a big surprise for you two. Seriously, look forward to it. Ah, galera, agora juntou esse fecho aqui de gravidade com os líquidos. Vai ficar difícil isso aqui. já vi tudo, vamos lá. Mantém isso aqui ligado. Agora eu vou... Não, vou fazer diferente. Em vez de eu manter isso aqui ligado, eu vou manter aquele líquido caindo ali. Eu já, já até vi como é que eu vou fazer. Pronto. Agora a gente pisa aqui e aqui. pintar bem. Pronto, beleza. Se a gente sair correndo aqui, a gente vai cair lá embaixo. Não é o que a gente quer. Eu posso criar um portal aqui e um portal ali. Deixa eu ver se é isso que a gente quer. É, acredito eu que sim. Então agora vamos pegar esse cubo aqui. Manter pressionado aqui. Um aqui e um aqui. Pronto, agora vamos correr. Perfeito. Vocês dois vão amar esse this In fact, you might say you're going to love it to death. You're love it until, you, until it kills you, till you're dead. <laughs> All right, I don't know whether you're, uh, you're picking up on what I'm saying there, but... Ele vai matar a gente. Novidade. A Glau tentou fazer isso duas vezes.